mister, master, maestro o semplicemente David Lynch and the fee can't believe it it's a Friday once again and the fee and you can believe it as every friday once again i shaved my beard with this uh, beautiful blue and gray and black electric razor very cheap very cheap only 10 euros or less or more uh, don't remember exactly so this beautiful blue and gray uh, and black electric razor once again so have a great day again have a great day in all the people who follow the channel and the reports and everyone too.